Vivimos a contrarreloj, sin ser conscientes de la vida que transcurre. Corremos de un lado al otro a un ritmo insostenible, sin saber a dónde vamos ni qué buscamos en realidad. ¿Te imaginas poder plasmar tu identidad personal en un objeto? ¿Hacer tangible una historia o recuerdo? TAIL se trata de un proyecto de introspección personal para la autoconciencia. Es conectar contigo mismo y observar tu realidad desde tu propia perspectiva, la construcción de tu persona, un testimonio de introspección. Dentro del proceso de introspección, las preguntas forman parte del proceso de reflexión y transformación. Son las que inspiran y motivan a pensar más allá de nuestra zona de confort. Las preguntas dan lugar a una conversación con tu conciencia. Tales surge de un estilo de vida que busca encontrar nuevos rituales para reconectar y dar carácter al interior de uno te invita a contemplar tus propias experiencias para reconectar con lo esencial. Es un puente de unión con el interior de cada individuo. Es también viajar sin moverte a través de las historias que te cuenta un objeto, texturas, tradiciones, materiales y colores.